Yaani mimi mwenyewe nilipofika asubuhi sikujua nifanyeje. Ile saa kumi nimekuja nimeishia pale getini baada ya kuona moto umezingira. Nikaenda kukaa kule nyuma kabisa. Maana sikuwa na jinsi nafanyeje. Au hofii kwenda kuiharibu ngozi yako kutumia kitu ambacho tayari kimeungua? wewe kupaka usoni, unapaka miguuni tu. Eh. Na kutoka unavimba una sura ukipaka usoni. Unapaka miguuni tu. Kwa hiyo miguu yenyewe ikiungua haina shida. Ah, miguu haina shida, tatizo sura. Hiki ambacho nimeshikilia ndo nilichookoa, lakini, lakini hakuna kingine zaidi ya hiki. Hizi ni pesa za mauzo na ndo nilichookoa. Kibanda cha Ayubu ndo moto ulipoanzia kutoka hapa nilipo ni kibanda cha 38 kwa jina la Ayubu. Nilikuwa nikizungumza au nikifanya mahojiano na moja kati ya wafanyabiashara wengine waliopotelewa vitu vyao hapa, kwa maana vitu kuungua na wengine wanadai viliibiwa wakati moto ukiwa unawaka. Wakasema moto ulianzia katika kibanda kwa mtu anaitwa Ayubu. Sasa sijui ndio wewe. E, kama unakwambia ulianzia kwa Ayubu, basi Ayubu mwenyewe ndo mimi na eneo langu ndo hili hapa. Mantiki TV kwa siku ya leo tunakuletea taarifa za kuhuzunisha kutokea katika soko kuu la Mbagala rangi tatu jijini Dar es Salaam ambapo moto umewaka, biashara za watu zimeteketea, majengo yameteketea na watu wamepoteza wamepoteza mali nyingi. Na hapa nipo na moja kati ya muhusika ambaye ni mfanyabiashara katika eneo hili, naye anakwenda kuzungumzia tukio hili kwa namna ambavyo lilivyotokea. Habari nzuri tu, salama salama kabisa. Jina lako? Kwa jina naitwa Isa Omar Mwechiwa, ni mfanyabiashara wa soko la Mbagala rangi tatu, fremu namba kumi na sita hapa ndo ambaye ninapofanya biashara kama mlivyonikuta hapa. Pole sana. Shapoa. Unafanya biashara gani? Ulikuwa ukifanya biashara gani hapa? E, nilikuwa nafanya biashara ya nafaka. Nafaka napozungumza ni vinywaji e, ni aina ya sukari, mdengu, mchele, laza, ubuyu, yani vitu mbalimbali mbali, mixer, maziwa e, soda, juisi, maji. Kama unavyoona friji zangu zile kule mbili zinafanya kazi, u, sabuni za unga. Kwa ni mfanyabiashara wa soko la Mbagala ambaye nina biashara nyingi sana nafanya na vitu mbalimbali mbali, kama mixer naweza nikasema maziwa. Moto huu ulianzaje? Kwanza kabla, una muda gani katika soko hili? Soko hili kwa uzoefu wangu ni zaidi ya miaka ishirini nafanya biashara kwenye soko hili. Moto huu ulianzaje? Kiukweli sikupata bahati e, ya kujua ulianzaje, isipokuwa nilipokea simu kutoka kwa mlinzi majira saa kumi na dakika kumi na mbili za usiku wa alfajiri ya leo akinielezea kwamba e, banda lako linaungua, hebu wai. Baada ya kutoka kufika, kiukweli nilikuta sehemu hii kwamba haipo vizuri na sina uwezo wa kuokoa chochote kwa sababu moto ulikuwa ushashika. Baadaye nikamuuliza mlinzi tu kwamba tunafanyaje, basi tukaendelea kuwasaidia wenzetu wengine kuokoa mali zao. Baadaye nikamuulizia imekuwaje kuwaje, akanielezea kwamba kuna magenge ndani huko, vibanda tunavita vibanda, kibanda cha Ayubu ndo moto ulipoanzia. Kutoka hapa nilipo ni kibanda cha 38 ulipoanzia moto. Kwa hiyo mwenyewe anadai kwamba baada ya moto kuanza akajitahidi sana kuuzima, lakini ukaendelea kusambaa kusambaa kusambaa majira kuanzia saa tisa. Kwa hiyo mpaka alipofikia sasa, ameona umemzidi, ishafika kwenye biashara yangu, ndo ikabidi anipigie simu. Light angenipigia mapema, uwezekano wa kuokoa ulikuwepo. Pole sana. ishapoa na katika biashara yako naona umeshikilia fedha mkononi, umefanikiwa kuokoa pengine kitu gani chochote kile? Eh, nilichoshikilia ndo nilichookoa kwenye biashara yangu. Hiki ambacho nimeshikilia ndo nilichookoa, lakini, lakini hakuna kingine zaidi ya hiki. Hizi ni pesa za mauzo na ndo nilichookoa. Eh, kawaida ndo utaratibu wetu, kwa sababu sisi ni wafanyabiashara huwa pesa mauzo ya siku Jumamosi mpaka Jumapili huwa tunabaki nayo kwa ajili ya Jumatatu kuyapeleka benki au kuendelea kununulia mazao. Kwa hiyo mauzo niliyouza Ijumaa jioni, Jumamosi kutwa nzima, basi ndo haya yaliyobakia hapa, mengine ndo sijayaona na ndo kama mnavyoona nimejaribu kufuatilia dokumenti mbalimbali na sizioni, liseni zote, TIN namba zimeungua na hali ndo hiyo, lakini nilichookoa ndo hiki kama kimeokoka mnachokiona, na sikijui, ila na athari sana. Hiki hakiwezi kutumika, huu ni kama ushahidi tu kwamba kuna pesa ndo hii niliyoiokoa, lakini haiwezi kufanya kazi kama mnavyoiona. Na, na hapo katika kibanda cha Ayubu ambapo moto ulianzia, je, nini chanzo cha moto huo ndani ya hicho kibanda? Kiukweli siwezi kujua kwa sababu mlinzi aliona moto unawaka naye akatoa taarifa, labda tusubiri uchunguzi wa mkuu wa wilaya na mkuu wa mkoa waliounda, labda tulete taarifa. Lakini mimi kiukweli, maelezo niliyopokea kwa mlinzi kwamba moto umeanzia pale ndo uliofika mpaka huku. Katika biashara yako unakadiria kupoteza kiasi gani? Uh, maka... tusogee kidogo. Tunaambiwa ukuta utatuangukia, mtatusamea wafuatiliaji wetu. Naam. Biashara yangu thamani yake ni ya milioni ishirini ambayo ndo msingi ambayo niliokuwa nao dukani ambayo jana ulioungua na sijaokoa chochote, na bahati mbaya wengine maisha yetu yote ni maisha ya mikopo, ni tunakopa benki kwa ajili ya kusaidia kuendesha biashara, na nilikuwa kwenye maandalizi wiki yote kwa ajili tunajiandaa, tunaelekea kwenye Ramadhani, basi kuboresha biashara yangu. Kwa hiyo nilichopoteza ni zaidi ya milioni ishirini. Pole sana. Shapoa. Kwa miaka ishirini ambayo umekuwa mfanyabiashara katika soko hili kuu la Mbagala Rangi Tatu, ni tukio la ngapi hili? Kwenye historia yangu toka nimekaa hapa miaka ishirini au zaidi, hili ni tukio la kwanza Sipokuwa kushawahi kutokea tukio nyuma yetu hapo, kuna soko linaitwa Kampochea ambaye ndo nililishuhudia kwa mara ya kwanza mwaka juzi. Kampochea iliungua, ilikaribia karibu na msikitini, isipokuwa bahati nzuri ilikuwa ni majira ya jioni, majira ya saa nane saa tisa tuliweza kufanikiwa kuliokoa, lakini kwa hapa mimi ni mara yangu ya kwanza kulishuhudia tokeo kama hili kwangu mimi. Kufuatia tukio hili nini wito wako kwa wafanyabiashara wenzako ambao wamepotelewa na mali zao, lakini pia kwa serikali yetu sikivu? Wito wangu kwa wafanyabiashara ni kumshukuru Mwenyezi Mungu tu Subhanahu wa Ta'ala aliyotuumba, tumshukuru yeye alitupa, na kama uhai tunao basi tuendelee kupambana, tutafute, yeye ndo anajua. Hakuna Mwenyezi Mungu, hakuna mwingine anayejua zaidi ya Mwenyezi Mungu, ndo aliyotujaliwa na leo ndo kama mazingira kama haya, isipokuwa kwa serikali tu ni kwa naombi moja kwanza waboreshe miundombinu ya fire fire e, fire kidogo zimamoto, naweza nikasema amechelewa taarifa, naona sijui, sijaelewa shida nini, lakini muda ulipoanzia muda wa moto saa tisa alafu wamefika kwenye saa kumi na kitu vile vile moto ulikoanzia na mpaka tunakuja kuasirika wenye fremu hiyo. Kwanza kwa serikali ni kwa naomba waliangalia. Ya pili ni kwa ushauri wangu, namna kutusaidia sisi wafanya biashara hususan wenye mikopo ya kibenki, kwa sababu tayari wengine tuna marejesho. Najua masikitiko yangu mimi ni masikiti wafanyabiashara wote. Leo inapotokea kama hili, hujui mkopo utapata wapi. Serikali tunaomba kwa hili watusaidie na waangalie watatusaidia vipi. Ya pili, tuweze kufanya kazi zetu, turudi kwenye hali yetu. Unajua kuna kukosa, lakini ukiwa bado uko kwenye kazi, kazini, hata ukilala na njaa, kesho unajua naamkia kazini. Ikiwa umekosa alafu haupo kazini, basi unaweza ukachanganyikiwa na ukamkuta mtu hajielewi au anakuwa kama chizi. Kwa hiyo serikali, nilikuwa naomba watusaidie namna gani tuweze kuanza biashara zetu, kuendelea na kazi zetu za, za biashara na kwa haraka sana, ikiwezekana leo kesho, basi tuendelee na kazi zetu. Sawa sawa, nikushukuru na nikupe pole kwa mara nyingine. Asante na mimi nawashukuru kwa kututembelea, kutujulia hali kama waandishi wa habari, kwa sababu nyinyi ndo mnatufikishia ujumbe wetu na mama anamwambia tu kazi inaendelea, tuko pamoja pamoja, tumeathirika. Rais wetu tunakushukuru, tumemwona mkuu wa wilaya, tumemwona mkuu wa mkoa, tumeona kamati yote ya ulinzi ya mkoa wa Temeke, tunashukuru kwa kweli, wamejitahidi. Jina langu naitwa Rashid Saidi Ramadhani, ni mfanyabiashara wa hapa sokoni Mbagala Rangi Tatu. Ambaye ulikuwa unafanya biashara gani? Duka langu ndo kama unavyoliona hili hapa, nilikuwa najihusisha na duka la vyakula, mchele, sukari, karanga, ndo nilikuwa nashughulika nacho kwenye duka langu hapa. Tuau, moto ulianza muda gani? Taarifa nilizozipata hapa ni kwamba moto umeanza saa tisa kasorobo, yaani saa nane ndaka 45 hivi, kwa maelezo ya wahusika ambao wamekutana na moto huo, ikiwemo walinzi, ila mimi nimefika hapa saa kumi na mbili Kasorobo vile vile, baada ya kupigiwa simu kuambia bwana soko la Mbagala linateketea moto, njoo uje uangalie. Nimefika hapa, nilichokiona ndo hiki hapa. Hakuna kitu chochote nilichokiokoa mpaka sasa hivi, zaidi nilichookoa ndo hiki hapa. Kama mnavyoona watazamaji, hii ndo hela niliyoiokoa. Hela zote zimeteketea, mtaji wote umeishia hapa. Sijajua serikali yenyewe itaamuaje, ila hii ndo hali halisi ya soko la Mbagala rangi tatu. Pole sana. Asante sana, mimi nashukuru sana. Kwa, kwa wewe biashara yako umeteketeza au umepoteza kama kiasi gani cha fedha? Ah, mjomba, ni hela nyingi, maanake nikishika hata daftari lenyewe hapa hela mm. iliyopotea ni hela nyingi, na nina watoto nina nini, sielewi hata inakuwaje hapa. Sina hata shilingi hamsini iliyosalia zaidi ya hizi mnazoziona hapa, ndo hela iliyobaki. Hata mezani nimebaki na ile lina nili sahani lake vitu vyote vimeteketea. Nimejaribu kuomba jamaa ufuko ufuko, walau nipata hata elfu ishirini ya kula leo, lakini hatimaye nimekosa. Sasa sijui nyinyi hapo mtatusaidiaje kupitia mkono wenu kuambia serikali kwa ajili ya matangazo yote haya tupate msaada walau hata nusu tu tupate hata kwa ajili ya kuanzia maisha, maanake hii ni hali mbaya kwelikweli. Pole sana. Nashukuru sana ndugu yangu. Nini chanzo cha moto kwa mujibu wa taarifa zilizopo? Moto umedai tu umeanzia kwenye mabanda ya kuku kule, sasa sijajua chanzo ni nini. Usigeuke sana nyuma, tuangalie huko. Eh. Ila mlinzi kadai kwamba moto kaanza kuhangaika nao toka hiyo saa nane hiyo kaangaika nao, ulivyomshinda ndo akaanza kupiga simu, lakini chanzo hakijulikani ni nini mpaka sasa hivi. Moto, kilichosababisha moto hakieleweki ni nini, ni mtu au ni, ni umeme au ni nini, hakijulikani. Kwenye, ma, kwenye mabanda ya kuku hapo ambapo unazungumza, kwenye mabanda ya kuku ni wanafugwa wana au inakuwaje hapo? Kwenye mabanda ya kuku wanauza, manake wao wananunua, wanakuja kuuzia hapa. Kuku wote wanaotoka mikoani, wanaotoka wapi, wanaletwa hapa kwa ajili ya wanunuzi waje kufanyaje, kununua hapo wao kuku. Sasa moto umeanzia hapo, ndo ukashuka hivi mpaka huku unavyoona hivi, hakuna kilichonusurika kiufupi hao ambao wananunuliwa na kuuzwa pale wenyewe wa kuku wana, wanauzwa wakiwa wameandaliwa tayari, kwa maana kuna moto unaotokea pale, wanatengeneza pale pale Kiufupi pale hakuna mapishi isipokuwa tu ukitaka kuku andaliwa, manake unanunua, anachinjwa, ananyonyolewa, unaondoka naye akiwa ameshanyonyolewa, ila kuku hawapikwi pale. Kwa maana hiyo pale hapawashi moto, hapawashi moto. Labda upande wa pili wa juu ndo utaona kuna mamantilia ambao wanapika chakula juu kule kwenye mabucha, nako pia ni mbali, kwa sababu fremu kama unavyoziona zile zimenusurika. Tiki TV tumekutana pia na mmoja kati ya wafanyabiashara mwingine ambaye naye alikuwa anafanya biashara katika eneo hili la soko la Mbagala Rangi Tatu, na hii ndio fremu yake kama ambavyo inaonekana kuna vitu vimeteketea, naye anakwenda kutuambia jina lake. E, mimi naitwa Ayubu Tekele, ni mfanyabiashara wa soko la Mbagala rangi tatu. E, nafanya biashara za dagaa e, lakini jana majira ya saa kumi za usiku alfajiri ya leo nilipokea simu nikiwa nyumbani, wananiambia kama soko la Mbagala rangi tatu linawaka, na kweli nilichukua usafiri Nimewahi kufika hapa lakini nikakuta tayari moto umeshafanya maafa. Japokuwa faya walijitahidi kwa wakati huo, ilikuwa gari moja, wamejitahidi kupambana kadiri ya uwezo wao, lakini moto ulikuwa ume, umetanda kwa kiasi kikubwa. Kwa kweli hali ndo kama mnavyoiona, si ya kulizisha, hali ni mbaya. Pole sana. Haya, asante. Na umejitambulisha kwa jina la Ayubu. Nilikuwa nikizungumza au nikifanya mahojiano na moja kati ya wafanyabiashara wengine waliopotelewa vitu vyao hapa, kwa maana vitu kuungua, na wengine wanadai viliibiwa wakati moto ukiwa unawaka. Wakasema moto ulianzie katika kibanda kwa mtu anaitwa Ayubu. Sasa sijui ndio wewe. E, kama unakwambia ulianzia kwa, kwa Ayubu, basi Ayubu mwenyewe ndo mimi na eneo langu ndo hili hapa. E, lakini hata mimi nilipofika, maanake nilimuuliza mlinzi shoti ni nini, hata shoti, mlinzi yeye akawa hakuniambia. Sasa sijajua kwa nini huu moto umeanzia hapa, lakini mimi biashara zangu za dagaa eh na, na kama unavyoziona hapa mm. eh. Kwa maana hiyo kama moto umeanzia kwako, ina maana kuna kuna ua kuna labda kuna gesi unatumia kupika au kuna vyanzo vya moto au vitu gani? Mimi biashara zangu ninapima kwa mizani, yani nauza jumla na rejareja, hahusiani kabisa na masuala ya moto. Na dukani unakaa mwenyewe? Dukani niko mimi na muuzaji wangu, na tunafunga hapa saa kumi na mbili na nusu. Mm. Hey, eh, sasa na hii shoti mimi nimepata simu saa kumi kas, saa kumi kasoro ndo nimefika eneo la tukio eh. Muuzaji wako ni wa kike wa kiume? Wa kiume. Na katika eneo la tukio ambapo wewe unafika unakuta moto tayari umekuwa mwingi. Yeah. Ukimuuliza au ukizungumza na muuzaji wako au kwa namna unavyojua pengine, wengine wanasema huenda ikawa ni, ni, ni umeme, wengine wanasema huenda ikawa ni chanzo chochote kile cha moto. Wewe kwa hisia zako unahisi ni nini wakati moto umeanzia kwako? Unajua hapo tukisema umeme ulikuwepo umeme upo na matumizi yangu mimi ya taa mm. Ehe. Taa peke Taa pamoja na kebo ya kuchajia simu. Basi mm. Ah, hapa mm. hatupiki wala hatufanyi kitu chochote mm. na angalau ingekuwa kama majira ya saa moja na nusu saa mbili zeni baada ya kufunga, unaweza kusema labda kuna mtu anaweza kusema aliwasha sigara, lakini moto tunaambiwa umeanza saa tisa. Unaona bwana, ni muda ambao umepita mm. E, sasa lakini sasa ndo hivyo, huwezi kudauti sana unajua kama Mungu kapanga yatokee yatatokea. Pole sana. Haya, asante. Na halali mtu hapa hapa halali mtu tuna, tuna, tuna, tuna walinzi tukishafunga saa kumi na mbili na nusu manake lindo wanachukua walinzi wa kampuni wapo mm. ndo ambao wao wanachukua wana jukumu lote na hata hivyo sisi ndo tupigia simu. Mimi mwenyewe mmoja wapo, kuna mtu pembeni amenipigia simu ananiambia soko lenu huko linaungua, ndo nikaja na nilipokuja nimemuuliza mlinzi pale nje, nilimkuta mmoja, nikamuuliza bwana, toa hebu niambie chanzo cha moto nini? Anasema mimi nimezunguka, nimefanya patrol, niliposogea nikawa nimekaa hivi, akapita bodaboda ananiambia, bwana, hebu angalia ndani moto. Kwa hiyo nilipopita ndani nimekuta vibanda kama vitatu kwa au vinne vimeshika moto kwa wakati mmoja. Kwa hiyo sikuweza kufanya chochote, ndo nikatoka nikapiga simu kwa wenye mali kuambia kama kuna moto. Na katika hivyo vibanda vitatu vya karibu wanalala watu au pia vile vile walali watu? Ndani hakuna anayelala. Humu ndani wote tunashughulika, ikishafika saa kumi na mbili na nusu tunafunga, kila mmoja anakwenda. Maana siku ya pili saa kumi na mbili tunaingia tena kazini. Kwa maana hiyo, moto huu, maafa yaliyojitokeza kwenye moto huu ni mali kupotea na misingi ya watu ya biashara, lakini hakuna mtu aliyedhurika. E, kwa mtu aliyedhurika hayupo. E, kwa mtu aliyedhurika hayupo, lakini ni mali kupotea, ndo kama hivi unavyoona. Maanake nimeteremsha mzigo mwisho, mwisho nimeteremsha mzigo jana wa milioni moja na laki nane Hizi za dagaa nyama ndio hizo naziona zimeondoka, maana hizo dagaa sasa tunanunua kilo 8000 na nimeingiza zaidi ya kilo 450. Achilia mbali dagaa za Bukoba. Umeona bwana? Lakini usiku unafika asubuhi unaambiwa hivyo kama mali tayari imeshateketea na moto. Yaani mimi mwenyewe nilipofika asubuhi sikujua nifanyeje. Ile saa kumi nimekuja nimeishia pale getini baada ya kuona moto umezingira. Nikaenda kukaa kule nyuma kabisa. Maana sikuwa na jinsi nafanyeje. Eh na moto huu ambavyo umejitokeza, kuna kauli ulisema pengine ungeweza kuhisi pengine ni wavute sigara au nini. Kwa nini mawazo yako yamekupelekea kuwaza huko? Uh, nikizungumza wavuta sigara kwa muda huo hatuwezi tukaongopa kwa sababu hakuna. Ingekuwa ni saa kumi na mbili, saa moja, saa mbili, unaweza ukasema mtu kavuta sigara akaacha kipisi cha sigara, lakini muda ambao nimepigiwa simu mimi nimeambiwa ni saa tisa na kwa sababu mimi jana nilikuwa sungusungu sungu kule mtaani kwetu na sungusungu. Niliporudi nimerudi sungusungu saa tisa na nusu, naingia ndani nabadilisha nguo, napigiwa simu, naambiwa soko linawaka. Sasa kwa muda huo mvuta sigara anatokea wapi? Mvuta sigara hapo hayupo, hawezi kuingia unless otherwise labda kama kuna mtu aliingiza jiko la la, la, la nini, lakini hata kwa jiko mimi sifikirii, labda tuwe, tuendelee kwenye umeme tu, inaweza ikawa la sababu ndo hiyo. Na katika eneo lako la biashara, wewe na huyo ambaye unasema huwa mnauza wote pamoja, hakuna anayetumia wala kuvuta sigara? Ah, yupo anayetumia kuvuta sigara wala yani matumizi ya umeme unless otherwise kuchaji simu na taa basi, kwa sababu hata huyu hapa huyu mwenye unamwona mali zake zimeharibika, wenye jirani yangu na yeye na yeye yupo hapo anauza ndimu, anauza nyanya chungwa, anauza pilipili, lakini hayupo mwenye matumizi ya kuvutaji wa sigara. Wote ni vijana hao. Mimi mwenyewe nimemweka huyo kijana, sio kama nikisema labda sijui ni kijana nani, ni kijana ambaye anajitambua na hata hiyo jana mpaka wanafunga biashara, mimi nilikuwa naingiza mzigo pako salama eh. Kwa hisia zako sasa za kawaida, ukiachilia mbali vile ambavyo umeviona na vile ambavyo umeambiwa mm. unafikiri mm. moto chanzo chake hasa ni kitu gani kwa wewe, kwa mtazamo wako mwenyewe, ambaye moto inasadikika umeanzia katika fremu yako au eneo lako la kazi? Unajua bwana, anapofariki mtu mengi utayasikia, anapofariki mtu mengi utayasikia, maanake hii ni ajali sasa tukianza kutuhumu labda hivi labda hivi kwenye hisia zingine, mimi naona itakuwa sio siko sahihi, lakini minzari wao wamesema ni umeme na imeanzia hapa, basi tukubaliane na hayo, kwa sababu wale zungumza ni viongozi na wewe wale kwa anatoa mshahidi huo ni walinzi. Mimi si nimewauliza kwa mara ya kwanza, mlinzi aliniambia bwana, nimeona tu moto baadhi ya banda vitatu vinne imeshika kasi, na mimi nikaamua nipige simu kwa wenye mali lakini baadaye anakuja nani kiongozi anasema umeme umeanzia hapa shoti. Sasa mimi siwezi kudoubt kusema ah, si kweli au ni kweli, kwa sababu mimi sikuwepo. Mimi nimekuja moto umesha umesha sambaa eneo kubwa, na hao leo waliotoa mwanzo maelezo ndo mashuhuda wa maeneo, kwa sababu kiongozi hata mimi nilimpigia simu yeye nikiwa nimepata simu tu ya kuambia bwana soko linawaka. Mtu wa kwanza kumpigia simu ni mwenyekiti, nikamuuliza bwana, nasikia soko, ananiambia kweli huko kuna ajali ya moto, njoo. Eh, soko letu linawaka. Basi ndo mimi nikapanda nikaja. Na wewe umepoteza mali ambayo inakadiriwa kuwa na thamani gani? Eh, aisee kwa haraka haraka yani siwezi kujua lakini sio chini ya milioni tatu na laki tano. Nini wito wako kwa wafanyabiashara au maneno ya kusema kuliwaza kwa wafanyabiashara wenzako, lakini wito wako kwa serikali yetu sikivu kufuatia tukio hili ambalo ni ajali tunaita? Kwanza mimi niombe ni, ni, ni, ni mamlaka ah, nikiwa na maana serikali yetu serikali ina mkono mrefu, mara nyingi sana iwe inaangalia haya masoko ambayo yanakuwa yanachipukia. Unajua wafanyabiashara wa sasa hivi au hali ya maisha sasa hivi ni ngumu. Mtu akishapoteza mtaji wa milioni tatu na laki tano kurudi tena barabarani inakuwa ngumu. Sasa angalau basi ile sehemu serikali inayochukua kodi wawe wanaangalia ile miundombinu ikoje. Ili soko la Mbagala sio la leo, Soko la Mbagala linakaribia miaka ishirini na tano liko hapa, serikali inachukua kodi, lakini miundombinu yake sio rafiki. Leo hata ndugu zetu hawa wafaya wamepata tabu sana kuzima moto, na imani kama kulikuwa na barabara kama ilivyokuwepo mwanzo au zile mipangilio, hii hasara iliyojitokeza isingefikia kwa kiasi hichi. Umeona bwana, lakini imelazimika kuwa hichi kutokana na miundombinu si rafiki na ndio maana nimefikia hatua hii. Sasa mimi niombe serikali kwa namna moja ama nyingine hiyo inaangalia kwa jicho la huruma katika hawa watu, kwa sababu asilimia kubwa ni maskini na ikiangalia wanafanya biashara biashara zile za mikopo. Umeona bwana, kwa mfano kama hivi nimepoteza nimepoteza mtaji mzima na mtaji umekopa, e, ulikokopa wakuelewi, unafanyeje? Ukiangalia biashara zetu hazina bima, uweze kukata bima katika mazingira kama haya. Msingi wa milioni tatu milioni mbili unakata bima shilingi ngapi? Na mwamko huo umekuwa mdogo. Mimi niombe serikali e, kwa kupitia wa, kwa kupitia hawa nani viongozi mara nyingi sana wao wanatembelea hali ya masoko na kuangalia, tusingoje mpaka likitokea tatizo. Pale unapoona kuna kiashiria, hata kama soko halijatokea matatizo, lakini ukishaona hapa miundombinu yake sio rafiki, basi serikali ichukue hatua kwa za kwa wakati ule, tujaribu kutorekebisha. Unajua binadamu hatuwezi kujipanga wenyewe, wengi wanapenda mpaka tusimamiwe. Leo mtu amejenga kuishia hapa, mwenzia akija na je akivunja hapa aishie hapa na usogeza mbele. Kama kulikuwa na njia futi sita utakuta inafinywa ile njia inabakia futi nne au futi tatu. Kwa hiyo miundombinu inakuwa sio rafiki. Umesikika neno moja la faraja kwa wafanyabiashara wenzako waliopoteza mali zao hapa. Kwanza mimi ni waombe tuwe na subira, kwa sababu kwa kipindi hichi sisi tumefiwa. Huu ni msiba, tunapofiwa yatazungumzwa mengi, yatazungumzwa maneno ya kisiasa na yasiyokuwa ya kisiasa. Kwa hiyo kwanza tuwe wavumilivu, tukubali hii ni mipango ya Mungu, maanake kila sehemu Mungu yupo na Mungu anasimamia kila jambo. Kama ni Mungu amesababisha sisi tuwe maskini kwa muda huu, basi tukubaliane na hiyo hali, lakini tusikate tamaa, tuendelee, tujenge, tuendelee na maisha. Nikushukuru na nikupe pole kwa mara ya mwisho. Haya, asante bwana, tuko pamoja. Wakati huo pia kuna kina dada ambao nao na kina mama wanajitahidi kufanya zoezi la uokoaji katika eneo hili, tujitahidi kuweza kuzungumza nao tusikie. Dada, habari? Mimi kaka yangu acha shule kuongea. Pole sana. Watafute wengine wa. Naam. Watafute wengine, mimi sitaki kuongea. Pole sana, nakuona unajitahidi kufanya zoezi la uokoaji. Pole. Ya mafuta kupaka. Ah, kumbe unatafuta unatafuta, ulikuwa ufanye biashara? Nilikuwa nafanya biashara mama Mm. Mm. Ah, ulikuwa unafanya mamantilie Yeah. Kwa hiyo mpaka sasa hivi umeshapata mafuta kama mangapi? Ah, mafuta machache tu matatu tu manne eh. Lakini kuna kuna moja kati ya mhusika ambaye alikuwa anadai kama yameungua huenda yakaenda kuleta madhara katika ngozi. Eh, kuna mangine mepesi, mangine mazito. Mm. Au hofi kwenda kuiharibu ngozi yako kutumia kitu ambacho tayari kimeungua? Hauwezi kupaka usoni, unapaka miguuni tu. Eh. Na kutoka unavimba una sura ukipaka usoni. Unapaka miguuni tu. Kwa hiyo miguu yenyewe ikiungua haina shida. Ah, miguu haina shida, tatizo sura. Tunaona zoezi la uokoaji na vipodozi vingine vimeungua, vingine vinaokotwa. lipi ya kuzungumzia juu ya swala hili? Zungumza kwamba mama, kina mama na kina madada zangu wasiwe wanavitumia. Kwa nini? Ikaletea madhara. Unasema? Kujichubua wanawezekana wakachubuka. Sijakuelewa vizuri. Sema natoa onyo kwa kina mama na kina dada. Vipodozi nadhani vimeshapitia moto. Kwa hiyo wasitumie kwa ajili ya kujipaka. Baada ya kupaka watakuja watachunika, baada ya kujichubua watakuja kuchunika. E, ndo ni langu maoni yangu ndo hayo. Lakini ni wengi ambao wanaokota hapa. Umeshajaribu kuwasisitiza live kabisa? Wanakuambia sisi tumeshaokota hapa, tumeokota na sio kama wote sisi tutakuwa tunajipodoa wenyewe, wengine tutatumia kuuza, kuwauzia watu ili wakaumie mbele eh. Kwa maana hiyo wengine wanachukua waende kufanya biashara pia pia, kuuza, kuwauzia wenzao, sio wao wakatumie tayari washajua madhara yake kwamba vimeungua, inawezekana vikawaunguza zaidi. Eh. Nini wito wako kufuatia hawa ambao wanachukua sasa? Aa, ah, kwa sababu nilishawaambia msichukue na hawa wanielewi na wanisikii, basi sina budi zaidi, kwa sababu hawa wengi, mimi niko peke yangu na hivi sasa tukasema tusikie pia upande wa jeshi la zimamoto na uokoaji kuhusiana na taarifa na tukio zima. Mm. 想不穿我就把它卸下，你讲的，原来我在做呢，现在好像穿过了。